Hello，大家好，我是韩博维。今天他有绝招要教给你的是如何做一个 Superman Punch，就是超人拳。Superman Punch，大汗淋漓的也没有换衣服，原因是我们一天会拍很多期，然后攒着一点一点的吊着你们胃口送给你们。然后今天演示超人拳，看一下。首先呢，我演示一个怎么去做。 <coughs> 再来一遍，可以前手晃一下，然后拉回来。再来一遍，我会蹬出我的右腿，往后蹬，拳往前打一个力的抵消。 这样保证它比较重。如果你把超人拳和我刚才说的 overhand right 组组合起来，那就是力量会更重。来一遍，来一遍，再换一个角度。那慢动作，我打一个连续的超人拳，不停的打，你一一直看，我打很轻，来看一下，来扶扶。你要学会的是这样的一个动作，这样的一个动作，看我的脚尖垫起来，腿往腿往前，往后。 但是手不要往后拉太多，哦，然后我可以做连续的，你要练习你的协调性。很多人超人拳是这样做的，是这样做的，不是这样做的。往后一点，然后你要练习，咚。哎，脚跟不着地，样，啪啪啪啪，就是这种感觉。前脚掌很重，前脚支撑腿很重要，右脚往后蹬很重要。你要习惯这个平衡，再来一遍，嘣、咚咚。再演示一遍超人拳，重的，啊，然后。 超人拳怎么去用？超人拳的用法，我下期再告诉你。但是我演示一下，首先你不可以离它太远，因为太远它会躲开。我打超人拳，你躲开，嘣，它跑了，它可以跑，它可以跑。所以我们是很近的距离。比如说，我做一个简单的前手的 domi，然后直接 domi，嘣，打中，而且还不可以太明显哦。然后再来一遍。然后你还可以做，下期我会组合技里我会教给你一个超人拳的组合技，来做一遍。 叭叭叭，组合，哈哈哈！哎，来，再来一遍，再来一遍，演示一下，再来一遍，哈哈哈！砰！谢谢大家的收看。